今日ユリのエアテク卒業式しないとでユーリできなかったらエアテク卒業し卒業しよう卒業しようそういうことだどっちかでしょメイクメイクしたら卒業の方がいいかあそうだねねメイクして卒業させよう花束渡してありがとう卒業いたしました卒業おめでとうおめでとう今回は嘘偽りのない本当の卒業です 皆さんの支えがあったおかげでちゃんと僕は卒業証書ということでゆり今日エアテクの卒業式もやろう今日俺ついにもう切られますか散々やってきたんで、うん来たら終わりだから2人が早く決めてくれれば俺ら楽できるいやノータッチ1時間ぐらいやりたいまあ普通にようんまあ普通がっつりやりながらジャムってる感じでいいうんジャムってる感じでいいべ俺とす利 Peace, this is Pepito, coming live and direct from Western Australia. You are listening to Bring. Johnny Boy. ツの応援がクリッパー200だからデカチンボーイオーディエンスが集まった3やべペースいいこれやべマジペースいいやうまいうまい てよかった終わってた終わってた I will see time. じゃあもう一回いけるっすねよっしゃーだからあそうかそうそうよっしょとりあえずとりあえずリーチマン終わったくるだけ終わってない終わってない終わってない What the fuck? 後で後でもう一回やろうみんな目標までラスイチみんな目標までラスイチいや確かにみんな目標までラスイチいや惜しかったね悔しいね